Kiom pasebla estas Kigalio, Ruando? Nun tempe mi estas studante ce la African Leadership University, sed mi crescis en Berlino in Germanio. Dum la lasta iaroi mi plicae pli interessigis pri urbo planado cae infrastrukturo. Cefe mi malcovris la malavantagioin de autoi. <laughs> Tamen, tie videoi ofte nur temas pri Europo cae Nord-Americo, cae ne consideras aliaen regioin. Do, kiel estas tie ci? Ču estas comparebla al mia hemo? Plei unue grave influas Kigalion cie la montetoi. Cia ainoni estas videblas belega panoramo. Krome, pro la etso de pluva aquo, urbai partoi, logeioi, cae bazaroi situas sur la montetoi, dume valoi, et stuia put gravai urbo partoi, cefe entenas agriculturon mi supposas che dum pluvo la vendisto e kai lojanto ne shatas tiom da aquo sed ja la diversa e suben tio estas la resultato kadre che aquo ia flua suben <laughs> Ali maniere la monteto e bal helpas al blocchigio de la urbo. Mal facilas construi mal obliquan straton sur obliqua surfazzo. Aldone estas mal facile construi largan straton char necessas for preni multe da stono construante quar stratetoin compare al nordu. La manco de spazio preventas traficon, sed ofte piedi ranto e sa mene giuas tion da spazio. Cetere malbonas la odoro, Mi ne certas kial, sed ne estis tiom grava en Berlino, kie estas pli larĝa stratoj kun multe da autoi. Tamen ia ein pli larĝa stratoj tie ĉi verŝajne pli malbonigos tion. Parolinte pri trafiko, ĝi fakte ne tro gravas. Laŭ mi estas pro tri faktoroj: busoj, motorcikloj kaj bicikloj char eblas electi tiu in pli efficain in option an tau auton, autistoi capablas atingi ilian an celoin dum netro longa tempo. Oni as tiu kiel estas, kiam tiu veturas en auto. Doni parolu pri tiu optioi. Kigalio havas impresan bus reton, kai se mi povos, mi nun montru salvi mapon de GZ, gis nun mine nie trovis. Eble estas pro la facto che multe private firmaoi estas activa ce diversa voioi. Do se oni serchas la correcta busson, oni au malfermu la retpagion de la giusta firmao au simple demando al homoi. Tamen per e multe navedas pro ilia malmulte costezzo. Veturado de circa o 16 kilometroi costas tridec cis quardec centoin. Tial, matene, cae vespere, lau stazio oni povas vici pli ol horon por filfine atingi buson. Contraste, dum la tago vizas la busoi por homoi, char plei granda estas la profito ciam oni atendas gis plenigio de veturilo. Oni pagas ciun voyagion per pita sistemo, usante carton. Do se mancas tempo, eble oni electu motorciclon anstataue. Ne haltigata de trafico, cae cie trovebla, eble eblas gaini multe da tempo per motor ciclo. Sed nun la sama ed exes kilometroi costas 1 dollaro quinde gis 3 dollaro, dependas al onia sparemo. Pren la vetturado estes 2 gis 5 foie pli rapida. Plia interessa facto estas la novae elektrai motorcicloi, kioi havas changebla in batterioin ili ja rapidas, kai ciam ein mi havas suficie da tempo, mi provas akiri tian motorciclon, por nestin la aeron compare al normale. Laste estas anco bicicloi, nun tempe cefe troveblas en la orienta cae nericiai partoi de la urbo. Bicicloi tre similas al motorcicloi, sed pli bone videblas la medio en casco, Krome oni eble sentas culpa kiam la biciclisto ege laboras supreniri dume oni pese sidas malantaŭe. Verdire la nombro de biciclistoi malkreskas kaj mi supozas ke preskaŭ ĉiu el ili tuj ŝanĝus al motorciklo se eblas. La bicicla infrastrukturo estas mankeca. Mi conas circa o du biciclovojoin, cae la oficiala plano de la urbo pli mal pli tute ne mencias biciclan infrastrukturon. Cia mi foie luis biciclon por iri de Cimironho al la urbo centro, mi sentis min bonek, cia mi fin fina atingis la celon, sed Dum voie mi inspiris tiom da malbona aero, forte spirinte, che mi ne recumendus tion sperton simile al Nord Americo, ci tie oni vidas bicicladon kiel sporto au malriculajo de nemotorciclistoi. Tiu malbona famo versaine contribuis alla manco de infrastrukturo, causante diablan circlon. Tamen, se estas unu aferro cion Kigalio bonege faras, estas la sen autoi zonoi cae sen eventoi. En la urbo estas quelcae zonoi exclusive por piedirantoi tie videbla somo eludanta e riposanta e mangianta o simple irranta al laboreo kia aini li estas la sen auto e zono tu havas pli bonan kai propranetoson estas samtempe mal pli strecha kai pli vivema Plie estas la sen auta eventoi, ofte sen auta mateno de la sepa gis la deca horro. Zet dum tiu tempo, du foio in monate, videbla somoi curantai, pasantai, cae ec biciclantai en malautezu kiu ali tempe ne nie sperteblas. La registaro ofte ancau ligas tiu in tagoin al sportemai eventoi. La facto, che ci tiu Africa lando capablas fari cion mia hem urbo ne succese farras, estos lau mi impresa, Ec crome estas quelcae sparvoiae stuparoi nur por piedi rantoi. Foi io mette casciata tiu stuparoi tamen montras che la registaro consideras ne nur autistoin. Non mi povus ancora paroli pri la zonado, loggiado, ca eble mia universitato, sed ne cio estas direnda en uno video cadre de pacheblezzo, blezzo, qui galio, principe en Africa contexto tre successe realigas intelligenta in ideoen, cae ce quelca flancoi ec superras mian heimon. Tamen ciam eblas plibonigi, nenio perfectas.